doživljaj. Ti tamo tako. završio cijele sezone. Što bi se reklo old school, a? Pa malo, što, pa štuca da izvedemo old. Da ne kažem, zapostavio sam ga. Ne ljutit će se. Slabo si listice, boga mi putu snijeva. Samo pogledajte, ovaj osmeh, Rusi su spremni. Jesam. On ima dole uzemljenje, njemu neće ništa. Ne treba. A malo ide kukos. Možemo se ćemo se kako žito ide gore pa na brejk. Misliš, misliš na ono žito tamo gore? Ne, ovo žito ovdje prvo do nas. Pa da, gore se namestimo na brejk. Idemo na Navodno naš sekretar kaže tu ima jedan stariji sedeć. Drži taj tu teren. Znači, meni je godinama sam baš ovdje da jedan sandač. Da, ovdje još niko ništa, koliko ja znam, nije pucao. Uvijek je bio neki stariji sandač, ali nikoga nikad nije dobio. Bate, na nešto ti mogu reći. Jer mora da se čekao, uglavnom. Na što ti mogu reći? Komarci nas pojesti. Znači, na kremu. visoko žito. Mm. Dosta, dosta visoko žito. Mi juče da smo bili, to bilo do kolena. A da sednemo u remiz, u, u, u. Ja da sednemo u razor. Ja sad moram pucati stojeći. Merchandise bi trebao da zove negdje kod ovog salaša. To je pucanje na 200 metara, 250. Kako gde? Što će brati? Što Bato treba da realizuje dosta dobro. Salaš salašu neki oči. Kako bi da su mi deli sa Transmit clip. vest je da je naš drugar Rus pucao. Loša vest je da je dobio idiotski vez, ali osmeh... Ali osmeh i dalje. Znači, žrtava je na obe strane. Mislim da je ne veze, Rus najbolji na svijetu. Lepo sam ja rekao da ta čeka. ni que trabajo. Odri i nismo htjeli da idemo u zivicu nego smo krenuli preko njive. sada će naravno izašao ivicu. Franski, prošli put nas je prevario, zato što si bio mlad glup. <laughs> Ali, ovoga puta ću da pratim svoj insekt. Insekt? A moj me insekt nikad ne vara, pa ćemo da vidimo šta će biti. Sad smo pripremljeni, ove stolice. Padala je kiša cijel dan, tako da vreme idealno štucko. Ove godine nisam ništa sa njim lovio, tako da... Ni lisicu? Ništa nisam, nisam ni metko palio. Tako da, nema smisla da ga zapostavimo. Ali ženi tako i svakoj pušti treba pružiti pažnje. veći problem u lovištu. Psi lutalite. su nas kerali s desnom ne znam, ali tada je ono što smo jeli bio 200, 205. Оп. Пухнет это еще один. 50 что туда, я pokušaj broj 3. Pat, imam dobar osjećaj. Prošli put sam imao dobar osjećaj, sad više nemam osjećaj. Znaš šta je? Prošli put je Popin bio u vataru i onda kad je on u vataru drugi ne love. njega mora izaći. Tako da... kukuruz već znatno veći. malo će biti moće Ćemo se loviti, to je to. Dok se ne skine neku prvo Dolazimo na poziciju kao prošli put. Kaže, neko je spavao u krevetu. pokušaju. Zmajevo pokušaj četvrti, ali ovog puta. Znači, drugi pratilac, drugi teren. Sad ćemo da vidimo gdje je greška. Tako da Bato, ako bude uspjeha danas, ipak je do tebe, a ne do mene. E sad, vidjet ćemo, nadamo se najbolje. Ovdje smo jednog sandača zapazili malo starijeg, simpatičan je, nije predebeo, ali zanimljive roba. Tako da, vidjet ćemo. Lep je dan, Petrić Pirka, tako da pravo. Deset. Ajde sad redi, 1 2, 2, 3. Šest puta će biti dovoljno. Tu su štapovi, pa idemo. Srne se već kreće. verdade agora. soon since I had you, but you Pravo tako. Ajme, srna pogleda. Pad u vatri. Na kraju dana možda i nije bitan toliko trofej, koliko je bitan doživljaj. Čitamo tako. E, uh. tu tu tri, samo je bilo pljuc. da, vredela je. Vredela je napora. Svaka čast. Samo moramo ići brzo tamo. Po njega? Da ga ne izgubimo, jer žito je veliko. Da, da, da, da. ga ne kažem. Vrat visoko. Pa to smo mogli da vidimo. Da, se vidjeli na snimku. 110-20 metara, ali izgleda da mi je ovaj bio suđen. Tako je. Bato, izgleda si ti baksuz. na x ovaj, hm, hm. Za ono što mi planiramo, bit će to i dobar vetar. Vegetacija je skočila, sad bi lov trebao da bude zanimljiviji. Bar imamo da se sakrijemo ako ništa drugo. Ja moramo i da puzimo. Tu par zrelih sandaća koje smo posmatrali od početka sezone, pa pokušat ćemo neku da realizujemo. idealan za svoje zapiršovanje zbog svoje male težine. da se zna, ovo je bilo iz ruke. Tá? Зрело, добре зрело. Знаєш, сколько спустили? Я вже рівно. sedam 7 godina sigurno. Da. Pogodak. Iz ruke. A daleko je bilo. Pa jeste bilo čitavih sigurno 35 metara. Ali sigurnih. Mogu si kuka. Baš je zanimljivo. Mi smo u rožištu. zreo srndać. Naša procena da ima 6 ili 7 godina. Nadamo se da će možda ući u medalju, ali svakako zanimljiv lov i najkraća distanca na kojoj sam ikada pucao srndaća. Mislim da je bilo svega 35 metara.